सर एकचोटि हात है तपाईँ प्रधानमन्त्री है भाइ प्रधानमन्त्री है तपाईँ है सर मेरो आज धेरै मिटिङहरू छ आउनु भएको मैले थाहा पाइनँ अहिले संसदीय दलको बैठक पनि छ त्यसले गर्दा मैले भेटघाट यस्तै यत्तिकै छुट्याउनु पऱ्यो काममा लागेको छु थाहा छैन तपाईँहरूको सद्भाव मैले पाएको छु शुभकामना पनि पाएको छु मैले एकमुष्ट रूपमा लिएँ एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिएँ है अब तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्ने भनेको मेरो समय व्यवस्थापनमा मद्दत गरिदिएर हो है मैले सबैको सद्भाव पाएको छु सबैको माया पाएको छु एकदम त्यसको एकदम गहिरो अर्थ छ मलाई थाहा छ तर सबैजनालाई एक एक गर्दै भेट्न अलिक समय व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो भयो महत्त्वपूर्ण बैठकहरू भर्खरै केन्द्रीय समितिको सक्यौँ अब संसदीय दलको बैठक पनि छ पार्टीका कयौँ निर्णयहरू काम गर्नुपर्ने छ चुनावमा दौड्दाखेरि कति काम गर्न पाइएको छैन नि त सब काम गर्नुपर्ने छ त्यसले गर्दा अन्यथा यहाँले लिइदिनु भएन अब फोटो खिच्नु त सधैँ छ नि अब अहिले फोटो खिच्न पाइएन भने यो बुझ्नु पऱ्यो कि फेरि भेट हुन्छ <laughs> होइन फेरि भेट्ने त हो नि हामी हो नि होइन फेरि भेट्ने बस अर्कोचोटि सबैलाई भेट्छु मैले यति मात्र भनेर बिदा मागेँ आजलाई यसमै आज मैले मलाई पनि अझ धेरै समय बिताउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो मैले पनि थोरै समयमा चित्त बुझाएँ यहाँहरूले पनि थोरै समयमा आज चित्त बुझाउनु पऱ्यो है हजुर हामी मरे पनि देश आउदिनुहोस् भ्रष्टाचार निर्मूल स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य फला प्रसिद्धताम जयन्त भूतानि शिवम मिथो धिया वरश्च भद्रम भजता तदक्षरे अवश्यताम नो मतिहैप्य हैतु मतिरप्य हैतुकी यो भनेको के हो भने ए मूर्खहरू हो तिम्रो बुद्धि फिरोस् जसरी तपाईँले फिराउनु भएको छ नि तिम्रो बुद्धि बुद्धि फिरोस् मार्न नपरोस् तिमीहरूलाई ए सज्जन हो आफ्नो ठिक ठाउँ बसेर दुवै थरी बसेर दुवै थरी मिलेर देशको उन्नति गर मानवताको उन्नति गर सबै पशुपन्छी सहाय सबैको उन्नति गर भन्ने चाहिँ यो विशेष मन्त्र भएको दिललाई सिन्धुपाल जस्तो चाहिँ हामी दुई त्यसको कर्णाधार त्यसको त्यसको कर्णाधार यो देशको भ्रष्टाचार चाहिँ एउटा मन्त्र छुट्यो एउटा मन्त्र छुट्यो आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वमा बसेको थियो र यो बैठकको एजेन्डाहरू उपनिर्वाचनको समीक्षा राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा संसदीय दलको नेता चयन र विभागहरू गठनका सम्बन्धमा थियो र त्यो सम्बन्धमा हामीले उपनिर्वाचनको समीक्षा गऱ्यौँ र यस क्रममा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू लगायत आम नेपाली जनता मतदाता शुभेच्छुक विदेशमा रहेका नेपालीहरू र जो जतिले हामीलाई यस क्रममा सहयोग गर्नुभयो निर्वाचनको क्रममा उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरियो त्यो सँगै पार्टीका निर्वाचन क्षेत्रका कमान्डरहरू बाह्रका कमान्डर अशोक कुमार चौधरी चितवनका कमान्डर डोल प्रसाद अर्याल र तनहुका कमान्डर सहमहामन्त्री कविन्द्र बुलाकोटी तिनैजनालाई विशेष धन्यवाद दिने निर्णय गरियो त्यसपछि यो निर्वाचनको समीक्षाको क्रममा हामीले तनहुँ र चितवनको मतदा मतदानबाट उत्साहित हुनुपर्ने एउटा अवस्था छँदैछ तर तथापि बाह्रको जुन निर्वाचनको परिणाम आएको छ यसले पार्टीको रणनीतिको लागि आगामी रणनीतिको लागि अलिकति चिन्ताजनक विषय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ र यसको लागि पार्टीले विशेष रणनीति बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि भनेर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य विजय जयरीको नेतृत्वमा बाह्रको निर्वाचन क्षेत्रको जुन परिणाम आएको छ त्यसको समीक्षा गर्नको लागि समिति गठन गरेका छौँ उहाँको र त्यसपछि हामीले पार्टीका विभिन्न विभागहरू गठन गरेका छौँ त्योभन्दा अगाडि संसदीय दलको नेता चयन पनि गरेका छौँ पार्टी सभापति रवि लामी सानेलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा चयन गर्नका लागि संसदीय दलको बैठकलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ र यो क्रममा शनिबारको दिन अहिलेको पार्टी निवर्तमान संसदीय दलको नेता डोल प्रसाद अर्यालले शनिबारको दिन राजीनामा दिनुभएको थियो उहाँको राजीनामा संसदीय दलको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो त्यसपछि पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीको जुन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग छ त्यसले संसदीय दलको लागि उम्मेदवारी को को इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर सांसदहरूलाई सोधेको थियो ती सांसदहरूमध्येमा एक्काइसजना सांसदहरूमध्येमा रवि लामी छानेले मात्र इच्छा व्यक्त गरेको कारणले गर्दाखेरि रवि लामी छानेलाई नै निर्विरोध रूपमा उहाँलाई वा भनौँ सर्वसम्मत रूपमा रवि लामी छानेलाई नै संसदीय दलको नेताको रूपमा चयन गर्नको लागि पार्टीको केन्द्रीय समितिले हाम्रो विधान बमोजिम शमशेर दललाई निर्देशन दिएको छ अहिले तिन बजे शमशेर दलको बैठक पनि बस्दैछ यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि र त्यसपछि पार्टीको उपसभापति एवं निवर्तमान शमशेर दलका नेता डोल प्रसाद अर्याल डिपी अर्याल उहाँले जुन पार्टीको त्यति बेलाको विषम परिस्थितिमा पार्टी सभापतिको नागरिकता प्रकरणपछि उहाँको सांसद पद गएको थियो गृहमन्त्री पद गएको थियो त्यसपछि संसदीय दलको नेताको पद गएको थियो जुन एउटा विषम परिस्थिति थियो त्यो विषम परिस्थितिमा पार्टीलाई र पार्टीको संसदीय दललाई नेतृत्वको भूमिकामा बसेर जुन जिम्मेवारी जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको लागि केन्द्रीय समितिले उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिएको छ त्योसँगै पार्टीका विभागहरू पनि गठन गरेका छौँ र हालसम्मको सबै विभागहरूलाई पनि अध्यावधि गरेका छौँ र यसका प्रमुखहरू पनि तोकेका छौँ म विभागको नाम र प्रमुखको नाम भन्छु नीति तथा विचार विभाग डाक्टर मुकुल ढकाल प्रमुखको नाम प्रशिक्षण विभाग डाक्टर मुकुल ढकाल सङ्गठन विभाग कविन्द्र बुलाकोटी अभियान तथा प्रचार प्रसार विभाग विपिन आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग शिशिर खनाल प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग डोलप्रसाद हरियाल मानवीय विकास प्रवर्धन विभाग कुसुम महर्जन ऱ्याट संयोजन विभाग विष्णु कुमार श्रेष्ठ उत्पादन प्रवर्धन विभाग रामकृष्ण भट्टराई नेतृत्व क्षमता तथा मानव संसाधन विकास विभाग खुसबु सरकार श्रेष्ठ जनसम्पर्क विभाग दिपक बोहरा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्धन विभाग हरि ढकाल आर्थिक व्यवस्थापन विभाग लिमा अधिकारी गुनासो व्यवस्थापन विभाग डाक्टर चन्दा कार्की विकास योजना तथा नीति तर्जुमा विभाग डाक्टर अनिको पाँडे तथ्याङ्क अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभाग मनिष झा विधेयक मन्थन विभाग गणेश कार्की गैर आवासीय नेपाली सम्पर्क विभाग अर्जुन अधिकारी कानुन तथा न्याय विभाग सुविधा गौतम अर्थनीति विभाग डाक्टर स्वर्णिम सार्वजनिक लेखा समीक्षा विभाग मनिष झा शिक्षा विभाग सुमना श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग डाक्टर तोसिमा कार्की कृषि विभाग अशोक चौधरी पर्यटन तथा संस्कृति विभाग शिशिर खनाल मुद्रा तथा पुँजी बजार विभाग विराज भक्त श्रेष्ठ उद्योग तथा वाणिज्य विभाग गणेश पराजुली श्रम तथा उपभोक्ता हित विभाग असीम शाह यातायात विभाग शिव नेपाली पूर्वाधार विकास अनुगमन विभाग निशा डाङ्गी युवा तथा खेलकुद विभाग डाक्टर तोसिमा कार्की विज्ञान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग सुमना श्रेष्ठ मानवीय मानव अधिकार विभाग सन्तोष परियार सहकारी विभाग अशोक चौधरी वन वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत विभाग विनिता कटायत महिला तथा सामाजिक विकास विभाग लक्ष्मी तिवारी यो जुन विभागहरू छ यो विभागहरू चाहिँ संसदका समितिहरू छन् ती संसदमा समितिहरूमा हाम्रा जो जो सांसदले जे जे जिम्मेवारी पाउनुभयो त्यसै अनुरूप पार्टीभित्र पनि विभाग गठन गरिएको छ अब तत्त विभागीय प्रमुखहरूले आफ्नो अनुसारले विभाग गठन गर्नुहुन्छ जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग मा हामीले शिशिर खनाललाई चयन गरेका छौँ किनभने संसदको जुन संसदीय समिति छ अन्तर्राष्ट्रिय समिति त्यो समितिमा शिशिर खनाल नै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै अब हामीले हाम्रो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विभागलाई पनि उहाँलाई नै हामीले चयन गऱ्यौँ ताकि यो संसद र पार्टीको जुन एउटा सिङ्क हुनुपर्छ त्यो सिङ्कलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि हामीले गऱ्यौँ त्योसँगै समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पार्ट छलफल भयो र यो छलफलको क्रममा अहिले अहिलेको अवस्था भनेको पार्टी सरकारमा छैन तर सरकारलाई समर्थन दिएर संसदको बेन्चमा सत्ता पक्षमा बसिरहेको छ र यो प्रसङ्गमा हामीले आज एउटा निर्णय के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी कि त प्रतिपक्षमा बस्छ कि त सरकारमा जान्छ तर यसरी सत्ता पक्षको बिचमा सत्ता पक्षमा बस्ने जुन संसदको बिचमा छ यो चाहिँ गर्दैन भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र पार्टी सरकारमा जाने या चाहिँ सत या चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने यो कुराको निर्णय गर्नको लागि पार्टीले आगामी शुक्रबार वैशाख बाइस गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाउने र सो संयुक्त बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी आजको निर्णय भएको छ त्यो भनेको आगामी शुक्रबार मात्रै हामी सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने एउटा निर्णय गर्छौँ तर अहिलेको जस्तो सत्तापक्षमै बसिरहने यो निर्णय चाहिँ हामी गर्दैनौँ यो कुरा निर्णय भयो र आजको जुन राजनीतिक समीक्षाको क्रममा केन्द्रीय समितिका साथीहरू सबैजनाले पार्टी सरकारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा का फाइदाहरू देश जनताले लाई हुनसक्ने फाइदाहरू पार्टीलाई हुनसक्ने फाइदाहरू हामीले गर्न सक्ने कामहरू र पार्टी सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बस्दाखेरिको अवस्थामा दुवै कुराको अवस्थामा फाइदा बेफाइदाहरू त्यसका प्रोस कन्सहरू हामीले दुवै तरिकाले आज सबै साथीहरूले आफ्नो धारणा त्यसमा फाइदा र बेफाइदा के के हुनसक्छन् भनेर धारणा राख्नुभयो र योसँगै बैठक आजको बैठक समापन गरियो र तिन बजे अब हामी संसदीय दलको बैठक बस्दैछौँ हो होइन होइन होइन होइन हामीले किनभने अहिले के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिको साथीहरू बिहान बसेको संसदीय दलको साथीहरू अहिले आउँदैन हुन्छ र आजको दिनमा अहिले हामीले के गर्यौँ आजको बैठकमा भने सबै साथीहरूलाई त्यसको ओ कसरी गर् किनभने आगामी दुई हजार चौरासी सालको चुनावमा यो समग्र रणनीतिको लागि एकदमै ठुलो भविष्य पार्टी भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको कारणले सबै साथीहरूले आज तपाईँको आफ्नो ओपिनियन तपाईँको आफ्नो कुरा चाहिँ त सरकारमा जाने या नजाने त्यो विचार राख्नको लागि आज हामीले त्यो दिनौँ सबै साथीहरूले सरकारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा पार्टीलाई हुने फाइदा र बेफाइदा र प्रतिपक्षमा जाँदाको अवस्थामा हुने फाइदा र बेफाइदाहरू सबै साथीहरूले दुइटै कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने गरी भनेर हामीले आज केन्द्रीय समितिका सबै साथीहरूले विश्लेषण गर्नुभयो अब संसदीय दलमा पनि यही कुरा छलफल हुन्छ सबै साथीहरूले आफ्नो धारणा राख्नु जानुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्नुहुन्न आज प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ धारणा पनि राख्नुहुन्न आज चाहिँ दुइटै पक्षको फाइदा बेफाइदाहरू सांसदहरूले पनि राख्नुहुन्छ र यो सबैले सबै कुरा सुनिसकेपछि सबैलाई आफ्नो तयारी दिएर शुक्रबारको बैठक बसेर निर्णय गर्ने किनभने यसले पार्टीको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय भएको कारणले आजै नै हतारोमा निर्णय गर्ने र पछि भविष्यमा पछुताउने या पूर्वपूर्वमा हात राख्ने काम गर्नुहुन्न अलिकति मेच्योर डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने नै कुरा आएको छ होइन आज आजको केन्द्रीय समितिमा हामीले एक प्रकारको रुलिङ भनौँ या के भनौँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने धारणा आज राख्न पाइएन आज दुइटै कोणबाट सबै केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो तपाईँले हाम्रो जो साथी हुनुहुन्छ केन्द्रीय समिति उहाँले जानुपर्छ मात्रै धारणा राख्न पाउनुहुन्न थियो उहाँले जाँदाखेरिको अवस्थाको विश्लेषण र प्रतिपक्षमा बस्दाखेरिको अवस्थाको विश्लेषण समग्र पाँच वर्षको अवधिलाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको कारणले गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय समिति सदस्यले जानुपर्ने र नजानुपर्ने धारणा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने थियो होइन सबै सदस्यलाई फाइदाका कुरा पनि अनिवार्य रूपमा बोल्नुपर्ने बेफाइदा कुरा पनि अनिवार्य रूपमा बोल्नुपर्ने गरी विश्लेषण गर्नको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो हजुर यसरी यो पार्टी अगाडि बढिसक्दा अब पक्ष पक्षमा बस्ने वा विपक्षमा बस्ने भनेर बढिसक्दाखेरि त उताबाट पनि अफर आइसकेको देखिन्छ प्रधानमन्त्रीजीले पनि बोल्नु भएको छ उताबाट चाहिँ कस्तो किसिमको प्रस्ताव आएको छ तपाईँहरूले मन्त्रालय रोजेको वा अब त म सरकारमा त जाने तर कस्तो मन्त्रालयमा जाने किनभने मन्त्रालय थुप्रै भरिसकेका छन् केही चालबाज हुन्छ त्यो पनि अरूको रोजाइमा नपरेका विषयमा कसरी होइन यसमा हामीले अन्तिम निर्णय गर्नको लागि किनभने यो अहिले हामी पार्टीको चौरासी सालको चुनावपछि किनभने उपनिर्वाचन पछिको परिवेशमा पार्टीको भविष्य यो कुरासँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भयो र त्यसमा पनि जाँदाखेरिको अवस्था किनभने साथीहरूले दुइटै पक्षमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो जाँदाखेरिको जाँदाखेरिको एउटा कुरा पुरानो मन्त्रालय साबिकको मन्त्रालय पाएको हकमा पार्टी जाँदैन भन्ने कुरामा एकदम क्लियर हो तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नभइकन जाँदैन भन्ने कुरा पनि एकदमै क्लियर हो तर यो यो कुरा चाहिँ आजको बैठकमा त्यति धेरै कुराले हामी गर्नु परेन किनभने प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकको मन्त्रालय र तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु स्वातन्त्र दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने भन्ने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो हाम्रो अवस्थाको लागि गृह मन्त्रालय पनि हो त्यो भएको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्रीले ल ल त्यसमा मानिसकेको के अरे उहाँले हुन्छ भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले गर्नुपर्ने डिसिसन भनेको जाने या नजाने भन्ने कुरा डिसिसन मात्रै गर्नुपर्ने हो कता आजको बैठकमा सभापतिले पनि सबैजनालाई आगामी शुक्रबारसम्म सबै कुणबाट यसका सरकार कतिसम्म स्थिर रहन सक्छ होइन यसका शक्ति सन्तुलनका कुराहरू पनि छन् त्यसमा ती सबै कुराहरूलाई राखेर आफआफ्नो धारणा आफूले एकदमै मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेर शुक्रबारको बैठकमा एकदमै निचोड एकदमै यो चाहिँ हो भनेर सर्फिसियल एनालाइसिस होइन एकदमै डेप्थमा गएर एनालाइसिस गरेर आउनको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ गराउनु भयो त्यही अघि मैले भनिसकेँ प्रधानमन्त्रीबाट ती कुराहरूलाई सबै कुरालाई स्वीकार गरेर आउनको लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ सभापतिले पार्टीमा छलफल गर्छु निर्णय गर्छु तर अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा त प्रतिपक्षमै बस्छु भन्ने कुरा हाम्रो मेन्टालिटी अलिकति छ त्यसमा डेभलप भइरहेछ तर तथापि छलफल गर्छु एकपटक अलिकति मिहिन ढङ्गबाट छलफल गरेर निर्णय गर्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यही त्यही नै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्नुभयो र आज पनि हामी त्यही नै गरिरहेको छ होइन होइन अहिले अहिले हामीले भनिहाल्यौँ हामी गठबन्धन गर्दैनौँ हामी कहिले पनि गठबन्धन गर्दैनौँ सरकारमा जाँदाखेरि अब त्यो अटोमेटिकली हुने कुरा भनेको फरक कुरा भयो नेपालमा किनभने बहुमतको सरकार हुन्छ हुँदैन भने त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो त्यसलाई सत्ता सहयात्राको रूपमा या चाहिँ सरकारमा सहभागी दलहरूको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई गठबन्धनको रूपमा बुझ्नु पर्दैन राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले कहिले पनि गठबन्धन गर्दैन हामी प्रतिपक्षमा गए पनि हामीलाई एमाले गठबन्धनमा गएको भनेर बुझिदिनु भएन हामी गठबन्धनमा होइन हामी एक्लो हो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी एक्लो छ एक्लै रहन्छ एक्लै जनतासँग एक्लै तरिकाले अगाडि बढ्छ मुद्दाको आधारमा कहिले कसको पक्षमा कहिले कसको पक्षमा सहकार्य हुनसक्छ त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन तर गठबन्धन गर्दैन यो विषयमा चाहिँ डाक्टर सरकारमा भयो भने पार्टीले मन्त्री बनाउँछ कि बनाउँदैन होइन हामीले अहिले आज पनि केन्द्रीय समितिमा साथीहरू सरकारमा जाँदा बेफाइदाका कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर भएको कारणले अर्थ मन्त्रालय पनि दावी गर्नुपर्छ भनेर केही साथीहरूले त्यसरी पनि धारणा चाहिँ राख्नुभयो तर यो समग्र एउटा पहिला जाने या नजाने भन्ने निर्णय गरिसकेपछिको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि शुक्रबारको बैठकपछि मात्रै यस विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ निश्चित रूपमा यदि प्रधानमन्त्री तयार भएको अवस्थामा सोनी माग्लेलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा हामीलाई हाम्रो तर्फको तर्फबाट उहाँलाई पठाउन लागि हामी एकदमै खुसी छौँ त्यसको आवश्यकता पनि हो जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन होइन त्यो अब शुक्रबार जाने र नजाने निर्णय नै शुक्रबार गर्ने भइसकेपछि त्यसमा अहिले त्यो निर्णय भक्कै पनि भएको छ आजको बैठकमा छलफल भएन हामीले रमेश खरेल उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिएका छौँ र त्यसपछि योभन्दा अगाडि हाम्रा केही कुराहरू उहाँसँग आउनुभन्दा अगाडि पार्टीबाट लड्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू भएका थिए ती कुराहरूको लागि हाम्रो साथीहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले त्यहाँ कुराहरू गरिसकेपछि आगामी बैठकमा यसको बारेमा केही निर्णय हुन्छ है त हस् दादा हुन्छ धन्यवाद